Thank you. Faz três noites que pro norte relampeia A rasa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas e voltou pra o meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pra o meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador, de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. a tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre.